tātad es jums nodemonstrēšu, kā tiek pasniegts muzikanta brokastis. Šeit ir kausēts sieris, saules dzintariņš, dzinters. Ļoti normāls iekas. Es viņu paņemu ap pirkstu. Paņemu pirkstu savu, iebāžu un mazliet vienu kumosu izvelku. Es šo kumosu rūpīgi uz maizītes uzsmērēju. Ja man pietrūks, es paņemu vēl vienu kumosu izsmērēja to arī. Un tā mēs iegūstam... <laughs> mēs iegūstam ļoti tādu ļoti smuku izskatu maizīti. <laughs> Šo maizīti mēs pēc tam ēdam. Ēšana notiek tā. Mm, tas ir kaut kas labs. Muzikanta brokastis.